Вселенский хеллоу, с вами Reaction Show, и вы смотрите Машап Реакцию. Приятного просмотра! Это ж не велосипед. Высоко 1.9. 4, 4S, 5, 5S. Ну, пока нормально. Сейчас хороший Подожди, подожди, подожди камеру положила. Вообще не помню, что он так замутил. Конечно, всегда творит мне что это очень учил своим поведением. Если вы его знаете, в принципе, хороший годный смартфон. Здесь экран, здесь микрофон, достаточно старый телефон. Я знаю, что это хороший аппарат. Огонь! Достойный пингер. 10 часов платить со смартфона банально. Я свою жизнь поменял. Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук нас есть э, Microsoft Surface Book, ВКонтакте, Facebook, Instagram, Перископ. И он превращается в десктоп. Поднялся стоит Блин, вообще топ! Блин, какой верный Крупная, сзади такая худенькая девушка стоит. Я охуенно, Господи, это мясо. А Крым наш, украинский. Так что хуй соси. Лойсик. Визуалки. Окей. Сейчас мои внутренние демоны освободятся из заточения.